Bugün büyük bir gün var. Neymiş amca? Bugün çatışma var. Dün bana bir tane adam yanlış yaptı. Tabi siz o sırada yoktunuz. Ben dedim bu malları satacaksın. Dedi o yak ben satmayacağım senin gibi ben göte mal vermem dedi. Ben de tabi saygısızlığa kaldırmam. Bu dünyada en nefret ettiğim şey saygısızlıktır. E ne yapacağız amca? Söyle bakalım gideceksiniz. Depoyu yakacaksınız. Sonra geri geleceksiniz. Emredersiniz amca. Baş üstüne. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Size amcanın selamını getirdim. beyler. Görev başarılı. Hatırladınız mı lan burayı? Ee, bana bir yerden tanıdık geldi. Hadi 7. bölümü de bitirdik burada. Hoşçakalın. Dın dın dın dın. dın, dın, dın, dın, dın, dın, dın.